Zdravím vás, priatelia z celého sveta. Tí, ktorí pozerali tieto informatívne videá sa možno čudujú, kto som. Najprv by som vám chcel povedať, čo nie som. Nie som prorok, alebo iný náboženský kazateľ a určite nie mesiáš. Som len obyčajný človek, ktorý prijíma informácie a aktivity poslané tými, ktorých pradávne civilizácie volajú bohovia. Potom, čo si pozriete štvrtú časť tejto série a jej odhalenie, dozviete sa, že všetky tieto informácie sú pravdivé a môžete sa spolahnúť na úprimnosť toho, čo vám bude ukázané. Je toho veľa, čo sa treba učiť a veľa toho, čo sa musí učiť, ale prosím, buďte uistení, že môžete veriť všetkému, čo budete vidieť a počuť cez tieto správy. Veľa z vás by chcelo vedieť, kto som. a nešťastie moja identita musí zostať anonimná. Verím, že rozumiete prečo. Veľa z vás pochybuje dôveryhodnosť týchto informácií, no keď si ich pozriete od začiatku, zistíte, že všetko, čo sme povedali, sa plní. ste oklamaní. Veľa z vás pochybujú plány a aktivity súvisiace s týmto odhalením. Je len jeden plán, a to spirytualna ewolucja ludztwa. Utrącimy wszystkie zloczyny ludztwa. nie zloczynu nieczynności. Każda planeta w naszej solarnej systemie była wytworzona naszymi przyjaciółmi. A żyli tu. Niechali nam krasną planetu. Postupnie tu z Jaksusa nieczym, co mu hovoríme postup. Tí, čo sa stráchajú 21. decembra 2012 si možno uvedomia, že je to len koniec 26 tisícového cyklu. Nový cyklus začne. Svet sa neskončí. Prosím, nebuďte ľahko oklamateľní, keďže vaše energie budú potrebné na vyformovanie nového spôsobu rozmýšľania. Nech sa to deje cez mier, lásku a výuku. Budete vedieť, že toto bude dosiahnuté cez všetky veci, ktoré sa dozviete v čtvrtej časti a ukáže, že to, čo som povedal, je pravdivé. Na rozdiel od tzv. kontaktovaných a všetky zlyhané proroctvá. Tak vás prosím, buďte trpezliví a zdieľajte tieto správy, nosilní ich to. A ich pravdivosť sa dostane k masám. Môžete vidieť, že tú úlohu, čo som na seba zobral, je masívna. Nemôžem dostatočne zdôrazniť, aké skutočne nevyhnutné je rozširovanie a zdieľanie týchto správ. Ak len pozeráte a nič nerobíte, tak len dovolujete tým, čo majú nad vami kontrolu, zosilniť ich chmat vás a zakryť pravdu. Aj keď v tejto fáze ešte neveríte, prosím, Podejte sa a vydielajte túto správu k ostatným, aby si mohli vytvoriť vlastný názor. A teraz slovo k svetovým lídrom, veľmociam a vesmírnym agentúram. Žiadali sme vás niekoľkokrát, aby ste zverejnili, čo viete, no stále odmietate. Toto je najväčší zločin, pretože keby masy ľudí vedeli, čo sú, v skutočnosti sú často neboli by žiadne vojny, žiadne vraždy, žiadna chudoba, žiadne znečistenie, žiaden zločin. Nová ekonomická štruktúra a spôsob života príde. Ale vy to nechcete. Pretože ste sa stali tak posadnutí sami sebou a tak krátko zrakí. Stále sme vás varovali, že zverejníme pravdu celý ideu Anonymous, ale vy ste presvedčení, že my nevieme, čo viete vy. Veľká chyba. Takže máte dva týždne na to, aby ste povedali pravdu od 12. od 12. 2012. Ak to neurobíte vy, tak to urobíme my. Zanechali sme správy v sérii mimozemských odhalení, taktiež aj to, že nie sme sami. A správa pre NASA. Ďakujeme. Namaste. Prosím, ak ste schopní, preložte túto správu do ostatných jazykov, aby sa mohla dostať do všetkých častí sveta. Sme Anonymous. Sme Legia. Sme spojení ako jeden, delený nulou. Nezabúdame. Očakávajte nás.